Hola y bienvenidos a la hora creepypasta. Estoy en el turno de en la mañana. Hoy en, la hora creepypasta contaremos una historia de unas colegiadas. La leyenda cuenta que aquellas colegiadas un día salieron de la escuela, ya era tarde. Pasaron por, por un centro comercial que estaba abandonado, repleto de árboles y hierbas. Su, su curiosidad las llevó a que entraran a investigar, a investigar qué era lo que había ahí. Una, cuando entraron a, a aquel centro comercial abandonado, abandonado, un gélido viento frío les heló los huesos. Las, manifestaciones paranormales se empezaban a hacer presentes. Según sus los datos históricos, decían que aquel, eh, que aquel abandonado centro comercial había sido un edificio de la Santa Inquisición. Y que años después fueron modernizándola. Hasta que en el año de 1970 aquel centro comercial fue abandonado, dejándolo en el olvido. Recorrieron todos los desgastados pasillos del centro comercial. Llegando al área de comida, había mucho alimento echado a perder. Un fétido olor a, muerto se hacía presente en donde, había, en donde había sido la panadería. Decidieron entrar y lo que se llevaron se llevaron una sorpresa. Había muchos cadáveres de muchos empleados muertos. Así que decidí, decidieron salir, pero al momento que quisieron salir, el centro comercial se les hacía muy largo, que hasta una de ellas dijo, el centro comercial cuando entramos no estaba tan largo para encontrar la salida. No, tal vez no, no, no, Jimena. No sé qué es lo que está pasando, dijo una de ellas. Aquel centro si al abandonado, lleno de humedad y de salitre, se hacía cada vez más grande, más largo, sin salidas, sin, sin salida alguna. Hasta que, hasta que llegué acá, decidieron llegar a una salida, pero desafortunadamente no pudieron. En aquel centro comercial se decía que se escuchaban gritos de personas torturadas cuando era la Santa Inquisición. Gritos aterradores se escuchaban por los largos pasillos gritos de terror. Así que cuando decidieron escapar no pudieron. Desafortunadamente, desde varios días después no supieron nada de las colegiadas. Se dice que las colegiadas fueron fueron llevadas a otro lado a través de un portal dimensional donde, que estaba abierto. Jamás las volvieron a ver. Fin de la creepypasta. Nos vemos en un siguiente video.